हेलो स्टूडेंट uh, आज हम जा रहे हैं tenth class chemistry federal board chapter number nine chemical equilibrium इसके रिव्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं ठीक है रिव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू जो है हमारा उसका पहला जो क्वेश्चन है differentiate between forward and reverse reaction ठीक है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जब हम बात करें तो इसको लिखने के कुछ प्रेजेंट करने के कुछ मेथड होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है और रिवर्स रिएक्शन हमेशा राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है यहाँ पे एग्जांपल आप देख लें नाइट्रोजन और hydrogen they form combined to form the ammonia ठीक है अब इसकी डायरेक्शन जो है वो आपको नज़र आ रही होगी लेफ़्ट टू राइट राइट अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हम देख रहे हैं अमोनिया जो कि प्रोडक्ट बन चुका है they decompose to nitrogen and hydrogen तो इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट हो जाती है सेकंड जो हमें समझ आती है बात वो ये कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट पॉवर रिएक्शन में ठीक है रिएक्टेंट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हमें हम ऑब्जर्व हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रोडक्ट जो बन चुका है it will be again converted into reactor that is in this case it will be ammonia converted into hydrogen and nitrogen so we can say products produce produce reactant अच्छा इनिशियली जो है अगर हम देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में तो रेट फास्ट होगा क्योंकि सारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा और ग्रेजुअली जब मैक्सिमम अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा it will be gradually slow down अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो इनिशियली तो हमारे पास ज़ीरो है कोई कंटेंट नहीं है प्रोडक्ट की ठीक है तो इनिशियली तो ये ज़ीरो होगा लेकिन ग्रेजुअली जब प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में बन जाता है तो फिर ये ग्रेजुअली स्पीड अप हो जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम तो केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है state of reaction mixture at which the forward reaction rate is equal to the reverse reaction rate यानी ये जो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में बन जाता है तो product will be again converted to reactant इसको समझने के लिए हम ये दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है ठीक है अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट जो है डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो काम होगा ये इतनी जो स्मूथली होगा कि टोटल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और total concentration of product will be equal ठीक है इसको हम इससे ग्राफ से भी देख सकते हैं इनिशियल में हमारे पास हाइड्रोजन थी और नाइट्रोजन ये दोनों गैशियस स्टेट में थी थोड़ा टाइम गुजरेगा तो ये रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे nitrogen hydrate will be converted to ammonia as a product जब प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक स्टेबिलिटी कायम हो जाएगी और ये स्टेबिलिटी क्या करेगी कंसनट्रेशन को कंट्रोल कर देगी अगर एक भी प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट में तो, तो दोबारा it will be converted into product और ये काम होता रहेगा और इसी को हम एक्चुअली जो है केमिकल इक्वेरियम कहते हैं ठीक है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं chemical equilibrium is a state in which the rate of the forward reaction equals to the rate of backward reaction जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इस स्टेबिलिटी कायम होने के बाद एक केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद अब अगर एक भी मॉलिक्यूल जो है बना है दोबारा तो it will be decompose into reactant again तो total concentration of product will be equivalent to total concentration of reactant in other words these there is no net change in the concentration of reactant and product और एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल उनकी कंसनट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑल दो कि they are converted to product and reactant again this kind of equilibrium is also called as dynamic equilibrium और इस तरह की जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा state the law of mass action अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो actually law of mass action the rate at which the substance react is directly proportional to its active mass ठीक है यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया active mass and the rate at which the reaction proceed is directly proportional the product of the active mass of the reactant it means कि जितना रिएक्टेंट का एक्टिव मास होगा इतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और जितना ही प्रोडक्ट एक्टिव मास होगा इतना ही रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं हमारे पास इनिशियली ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं सी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इक्विलियम डिवेलप हो जाएगा और total number of product will be equivalent to the total number of reactant इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं At constant temperature, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of their activities और concentration of the reactant. अब यहाँ पे active mass क्या है Active mass represent the concentration of reactant and products. Reactant की भी कंसनट्रेशन की बात की जा रही है और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन की बात की जा रही है और इनका जो यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ठीक है for a dilute solution and express in term of square bracket और इसको लिखते किस तरह है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं राइट शॉर्ट के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है state condition of equilibrium condition कौन सी हमें चाहिए होती है इक्विलिब्रियम के तो इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कंडीशंस होनी होती है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कंट्रोल किया जा सकता है जिसमें कंसनट्रेशन चेंज की बात की जाती है प्रेशर चेंज की बात की जाती है टेम्परेचर चेंज की बात की जाती है और एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट की बात की जाती है इन चारों तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं अपने इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर सकते हैं द सिस्टम मस्ट भी क्लोज सिस्टम हमेशा क्लोज होना चाहिए ओपन सिस्टम में ये सारे आ, आ, जो है कंडीशन अप्लाई नहीं की जा सकती meaning no substance can enter और लीव द सिस्टम जो इसके अंदर कंटेंट है वो फिक्स्ड है इसके अंदर ना तो हम ऐड करेंगे ना ही कोई कंटेंट रिलीज़ होगा equilibrium is a dynamic process ये जो इक्विलिब्रियम डेवलप्ड होता है क्लोज कंटेनर के अंदर ये एक्चुअली डायनामिक प्रोसेस होता है even though we don't naturally see the reaction both forward and reverse are taking और हमें नज़र भी नहीं आ रहा होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बन रहा है लेकिन ऐसा हो रहा होता है the rate of the forward and reverse reaction must भी इक्वल और हमेशा रेट जो है वो बराबर होता है जितना प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है इतना वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है और दोनों के दरमियान एक इक्वलियम स्टेट डेवलप हो जाता है right the amount of reactant and product do not have to be equal दोनों रिएक्टिव प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते ठीक है कंसनट्रेशन इक्वल होती है however after equilibrium is attend it means equilibrium attend हो जाती है the amount of reactant and product will be constant तो जब रिएक्टेंट जब कंसनट्रेशन डेवलप हो गया वो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड कर लिया उसने तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बराबर हो जाएगी right last question what is the importance of equilibrium constant for a chemical reaction किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कि कांस्टेंट जो होते हैं वो उस रिएक्शन के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है तो कुछ प्रिडिक्शन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं prediction of direction of reaction हमें अं-, अंदाज़ा हो जाता है हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा और हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि effect of change in condition क्या अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं प्रेशर चेंज करते हैं या कुछ और चेंज करते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा राइट तो इसको हम कह सकते हैं द इक्विलियम कांस्टेंट जिसको हम के सी से रिप्रेजेंट करते हैं can be use to predict the extent of a reaction the magnitude of the equilibrium constant gives an idea of the relative amount of the reactant and product the equilibrium constant can be use to predict the direction of the reaction और we can say calculating the equilibrium concentration from the equilibrium constant और हम ये भी मालूम कर सकते हैं होप्स हो कि क्वेश्चन नंबर टू आपको अच्छी तरह से आ गया होगा और आप जो है इसको आराम से अपने अल्फाज में लिख सकते हैं